तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा भी दबाएं कमेंट तो भी कर दे प्यारा है जय जवाहर जय Yo, body, body, I let it Yo, party, party, party,

orang Cinta payung pari-parian Jadi Pari sobet